Nöbetçi sevgilin olamam doğrusu İkimize bir dünya yetmiyor mu? Ben kendime ait, sen kendine buyruk Üç yanlıştan bir doğru gitmiyor mu? Bu yalnızlar treni ne bitmeyen senfoni Git ama git unut Perfect mode Lion mode USB mode. Beni beni beni benim için kolay oturum gider kalbim affetmez.